حاجات تبنع شويه بس اتمنى ان يكون في الصله اللي بتربط كل حاجه ببعض. سميت ال presentation A Flock of Ideas واعتقد يعني اتمنى ان مع مع الكلام يبان انا ليه كنت بقول كده يعني. المهم احنا عايزين نتكلم على كريتيفيتي، عايزين نتكلم على productivity ازاي تنتج ما تضيعش وقت وازاي تعمل تغيير بجد، مش انك تحاول تطلع لك السبوبه وتخلع. اول حاجه عايز ابدا بيها فيديو اسمه A Murmuration of Starlings آه هوريكم الفيديو على طول حد يعرف طائر الزرزور طائر الزرزور طائر الزرزور ده اسمه انجليزي starling. طائر يعني انا ما اعرفش ما بفهمش كتير في الطيور الصراحه ما بفهمش كتير في الحيوانات بس الفكره في الطائر ده انه بيعمل حركه صايعه قوي اسمها ال murmuration. معناها ان هو بيبقوا مجموعه العصافير دي بيطيروا دايما مع بعض وبيعملوا اشكال غريبه جدا زي ما انتم شايفين ولو بصيت على يوتيوب كتبت commemoration اوف ستايلكس uh, هيتعرفوا عليها كتير قوي. اللطيف في الموضوع بقى ان الطيور دي كلها بتطير مع بعض وانت عندك دايما آه، طيور قدام هي اللي بتستقبل الهواء القوي اللي جاي في الشمال. هي دي اللي بتستحمل زي سباق العجل لو اتفرجت على سباق عجل بتلاقوا دايما ان اول اثنين او اول واحد هو الهواء كله في وشه والناس اللي وراه بيريحوا شويه علشان مش لازم ان هم يتعاملوا مع ال resistance ده فالطيور دي وهي ماشيه بيبقى عندك طيور قدام هي اللي بتستحمل كل ده وطيور ورا بتريح بعد كده الطيور اللي في الصف الاولاني لما بيتعبوا بيبقوا راجعين ورا فبالتالي اللي موجودين ورا هم اللي بيطلعوا قدام فبيحصل شكل انهم قاعدين بيلفوا كده غير كده عندك كمان فكره ان ان هم عشان الطيور دي تدفي بعض بيهرج يعني على الاطراف هم اللي بيستحملوا كل البرد واللي في النص هم اللي متدفين وسط العصافير واول ما حد فيهم بيبدا ان هو يتعب او ان هو ان هو يعني يبرد بيروح قالب على جوه ويخلي واحد تاني يطلع بره فبيقعدوا يعملوا الشكل ده اهم حاجه في العصافير دي ان هي دايما مهدده انها تتاكل من اي ثغره او اي حد من العصافير اللي بتاكل العصافير دي بالذات فهم بيدافعوا عن نفسهم ازاي؟ طول ما هم موجودين مع بعض ومتوحدين وككتله واحده عمر ما الصقر هيعرف ان هو ياكلهم او ان هو يهددهم لان هم اقوى بكتير ان هم منظمين اكتر بكتير ان هم بيعرفوا يتحركوا ويسيطروا اكتر بكتير ولكن لو حد فيهم فلت لو حد فيهم خرج الصقر هيصطادوا على طول فبالتالي هو مصلحتهم كلهم مربوطه ببعض وكلهم بيعتمدوا على بعض عشان كده بيقدروا يعملوا الشكل ده اخر حاجه عايز اقولها على العصافير دي ان اكيد عصافير دي مختلفه اكيد مش كلهم زي بعض اكيد لو مسكت كل عصفوره لوحدها هتلاقي انها ليها الشخصيه بتاعتها هتلاقي ان ليها طريقتها ليها اسلوبها بس مع ذلك كلهم عندهم نفس المصلحه فبيربطوا نفسهم ببعض وبيشيلوا بعض بالطريقه دي الفيديو ده جامد قوي وفيه مزيكا حلوه قوي اقعدوا اتفرجوا على الفيديو دي على يوتيوب عامه ده المر... ده المر... سوري ده المرمريشن انا كنت عايز اقول كريتيفيتي از نوت تالنت مفيش حد مولود مبدع مفيش حد يقول لك آه، الراجل ده يعني عنده ما شاء الله يعني مبدع اه ماشي ما شاء الله وكل حاجه بس هو ما اتولدش كده الابداع ده ما بيجيش بان انت تتولد كده وان انت عندك موهبه الابداع ده بيجي عن طريق اسلوب حياه يعني ما اقصدش الافيه بتاع السياسه بس فعليا هو اسلوب حياه انت بتحاول تفكر بتحاول تطلع بافكار بتفشل بتجرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما تطلع منك افكار فيها ابداع عمرها ما هتطلع من الاول والابداع لازم تنتج حاجه لازم تطلع حاجه مش تكون حاجه ملموسه ممكن تكون فكره بس ما ينفعش حد يقول انا مبدع وهو قاعد على الكنبه ما بيعملش حاجه لو انت ما استخدمتش الابداع ده يبقى انت مش مبدع فهي عمل مستمر من انك بتحاول تطلع بافكار بتحاول تستخدم اساليب مختلفه انك تطلع بحلول وبتفشل مره واثنين وثلاثه لغايه ما لغايه ما تبقى فعلا واحد مبدع واي حد ممكن يبقى مبدع مش لازم يكون في مجال creative مش لازم يكون designer ولا حد شغال يو اكس ولا اي حاجه من الحاجات دي ممكن تلاقي واحد محاسب محاسب هي اكتر حاجه ممله المحاسبه دي اكتر حاجه ممله في الحياه ومع ذلك ممكن يبقى عنده ابداع بس هو لو عايز ده هو ماشي بيحاول في السكه دي الصوره دي مثال في رايي الشخصي يعني الطبيعي من ابداع الشعب المصري هل حد حد يعرف الصوره دي منين؟ احنا في بدايه كنا كلنا في بدايه التحرير 18 يوم وكنا عندنا كان عندنا احتياجات كان عندنا الاكل اللي محتاجه فالناس كانت بتجيب الاكل وكنا بنحطها في الخام والناس كانت بتيجي تاكل منها بعد كده لقينا ان احنا محتاجين نوصل رسالتنا واكتشفنا اهميه ان احنا نكون بنستخدم جميع الوسائل سواء الموبايلات والاخبار واللازم منه عشان نقدر نوصل مواقفنا ونوصل رسالتنا للعالم كله. فهنا عندك اخذنا كهرباء من عمود النور اللي موجود في التحرير وطلع مش انا يعني بس ناس طلعوا منه يعني ناس كهربائيه وناس فاهمه في الموضوع ده طلعوا منه الكهرباء ناس جابت مشتركات ناس جابت شواحن وقعدنا عملنا الموضوع ده وبقت كل الناس بتقدر تشحن موبايلاتها وهي في تحليل فبالتالي بقت الناس قاعده في حته المفروض انها معزوله والثوره المضاده بالعسكر وال ومبارك واللازم منه كلهم واقفين ضدنا بس احنا قادرين ان احنا نشحن موبايلاتنا ونوصل رسالتنا عن طريق SMS عن طريق بلوتوث عن طريق تويتر فيسبوك مكالمات ايا كانت بس دي استخدامات واحنا كنا محتاجين نعملها واشتغلنا مع بعض والفكره ان لو كان حد عملها لوحده كان هيفشل لازم كنا كلنا نعملها مع بعض وهي دي هي دي الفكره فعليا ان الابداع بيجي عن طريق الناس بتشتغل مع بعض تبدا تشتغل على الموضوع ده وطبعا ثوره مستمره حد يعرف مين ده؟ في حد شاف Monty Python الافلام؟ الراجل ده اسمه الراجل ده عبقري اسمه جون كريس جون كليس ده انجليزي راجل قديم جدا والصوره دي قديمه يعني وهو كاتب و... وممثل وكوميديان والح... وحاجات كتيره في بعض وهو كان من مجموعه الناس اللي عملوا Monty Python. المجموعه اللي عملت افلام زي Monty Python The Holy Grail Life of Brian الافلام دي كلها افلام عامه classics من الثمانينات والتسعينات لازم كلكم تتفرجوا عليها. المهم الراجل ده آه، مفكر برضه واتكلم واتكلم كلام حلو قوي عن الابداع كريتيفيتي ازاي توصل للابداع ايه الخطوات اللي بتاخدها وكان بيتكلم على ال creative process ال creative process basically عباره عن جزئين وهو ده المهم قوي في حاجه زي الستارت اب ويكند عندك ال open mode وال closed mode ال open mode هو الفتره اللي بتطلع بيها بافكار مختلفه بتبقى قاعد مريح كده ريلاكس واخد راحتك وقاعدين بنطلع بافكار مفيش اي قيود مفيش حدود مفيش قفش مفيش تنشره مفيش اي حاجه من الحاجات السلبيه اللي ممكن تتخيلها هي مجرد فتره ان احنا نطلع بافكار يلا نطلع بايه الطريقه اللي ممكن نحل بيها المشكله الفلانيه ونقعد نفكر وال open mode ده مهم قوي ان الناس تعملها مع بعض وانك تكون قاعد وواثق من نفسك ومرتاح لو انتوا ثلاثه اربعه ولسه متعرفين على بعض وبتحاولوا ان انتوا تشتغلوا على startup عشان على product تخلصوه على بكره لو انتوا مش مرتاحين مع بعض وكل واحد قاعد كده عمرك ما هتعرف ان يبقى عندك ال open mode ده وال open mode ده لازم تديله فرصته يعني ما ينفعش تقول طيب يا جماعه عندنا دلوقتي طيب في ربع ساعه كده نطلع شويه افكار وبتاع وبعد كده نبدا نشتغل بقى نقعد 10 ساعات شغالين عليها لا ده تخلف انت ممكن تدي حته ال open mode دي ثلاث اربع ساعات عشان ما تحتاجش غير ساعه تنفيذ وبرده برده كمان انك تديله 20 ساعه يعني انا يعني قصدي بقول يعني لازم يكون حل وسط بس لازم تهتم بفكره ان انت عندك كامل الحريه انك تطلع بافكار وانك تكون مرتاح ومبسوط وتكون اهم حاجه انك تكون بتهزر ويكون في ناس بتضحك ويكون الجو كده لطيف وريلاكس وبتاع وكل واحد بيتكلم هو ده ال open mode بعد ما خلاص طلعنا بالفكره وعرفنا الفكره هنعمل فيها ايه محتاج تخش في كلوز مود محتاج تنجز يعني ما ينفعش بقى ان انت خلاص اتفقت وهنعمله ايه وهناخد خطوه وهنبدا تنافس في خطوات تقوم جاي على الخطوه الثانيه تقول طب ما تيجي نعمل كذا طب نعملها مش عارف ايه لا دي كانت صعبه لا احنا لازم ننجز احنا خلاص اتفقنا قفلنا الباب طلعنا بالافكار ثبتنا موقفنا وماشيين في سكه لازم نبقى مركزين والناس اللي بجديين يعني مش شرط يعني ممكن تهزر بس انت في الحاله دي انت فعلا ممكن تكون بتضيع وقت انت عايز ان انت تكون مركز وماشي في سكه واحده وما بتفكرش بره السكه بتاعتك لانك خلاص اديت لنفسك فرصه انك تبقى الاوبن بول وبعد كده قفلت عشان تمشي في السكه. جون بليس عنده فيديوهات حلوه قوي لو دخلت وعملت جون بليس C L double E S E على يوتيوب هطلع لكم كام فيديو بيشرح فيه بالتفصيل وبشكل كويس قوي. فنيجي نتكلم على design thinking اي product whether it's an app a website uh, uh, حتى if it's a uh, physical app حاجه ملموسه حاجه بتبنيها انت عندك ديزاين بروسس بتمشي فيه انا هحاول اخلي الحته دي يعني ما تبقاش ممله قوي بس هي actually مهمه قوي ان احنا نعرف الفرق اول حاجه انك ت define التعريف هي ايه المشكله اللي احنا بنعالجها يعني احنا دلوقتي بنتكلم على المرور مثلا اكبر مشكله الناس بتتكلم عنها وتقريبا لازم في كل event يكون في اربعه خمسه startups تحاول تلاقي حل للمرور وربنا <laughs> يستر انت بتحاول انك تعرف المشكله دي هتتحل لما يحصل ايه فمعناها انك تقول ايه احنا الحل مشكله المرور هتتحل لما نكون مش واقفين بالساعات في الزحمه لما يكونش في زحمه لما يكون الناس مش متضايقه وهي بتتنقل من مكان للتاني كده انت عملت تعريف للمشكله لو انت ما عملتش تعريف ممكن تلاقي كله يبني إيه؟ غلط لانك ممكن تكون بتدور على حل ده حاجه ثانيه او ممكن تكون مش بتدور على حل وبتحاول بس تعمل ترقيع زي ترقيع الدستور كده لا انت عايز انك تاخد انت عارف بالظبط مشكلتك ايه وعارف لما تكون حليتها المفروض تكون وصلت لايه ده انت بت define. ال define ده ما فيهوش كريتيفيتي يعني مش دي هي دي الحته الخير بتاعك هي فيها تركيز بس يعني سيطر كده وركز هتلاقي نفسك زي الفل عندك على كده research من الغباء والصراحه ده بيحصل كتير قوي للاسف ان انت الناس لما تيجي تحاول تحل مشكله ما ما بيدوروش يشوفوا الناس الثانيه عملت ايه. يعني احنا بنتكلم ان احنا بقالنا الاف السنين على الارض دي، احنا هنا في حضاره بقالنا 7000 سنه، بقالنا عشرات السنين بتكنولوجيا يعني فوق فوق العادي، وكل الكلام ده ومع ذلك لما حد بيجي يحاول يحل مشكله ما بيقضيش الساعتين اللي محتاج تقضيهم علشان تتاكد ان يعني تشوف ايه الحاجات اللي نفعت كل ما نفعتش ما نفعتش ليه؟ ولما تعرف وتكتسب الخبره دي في وقت قصير قوي عن كل التجارب اللي كانت موجوده قبل كده هتبقى انت كده مستعد عرفت مشكلتك ايه وعرفت ايه اللي نفع وايه اللي ما نفعش. ساعتها تدخل على الكريتيف بروسس والكريتيف بروسس ده هو اللي كان جون كليس بيتكلم عنه. هنا بقى انت عندك ال open mode. الكريتيف بروسس خلاص احنا عرفنا المشكله عرفنا ايه اللي نفع وايه اللي ما نفعش وتبدا تعمل brainstorm هنتكلم عن ده في ال slide الجاي. بعد كده عندك ال prototypes المفروض ان انتوا كلكم شغالين علشان يكون في prototypes جاهزه بكره يعني صح؟ yeah nice فالبروتايبس دي انت محتاج انك تكون عارف تبص تعملها في انهي مرحله ودي هتكلم عليها برضه على غير سلايد يعني مش مثلا مش مش مفيد قوي لما تقعد يومين وبعد كده تروح طالع ورقه مكتوب محطوط عليها شويه رسومات تقول هو ده اللي انا عملته وفي نفس الوقت مش منطقي قوي انك في يومين تحاول تعمل ال product خالصه معناه ان في حاجات كتير قوي اتكلمت واتسرقت فبالتالي البروتايب ده برضه جزء من ال process الكاستنج ودي حاجه انا اعترف ان انا عندي مشكله فيها واعتقد ان احنا هنا يعني لو نيجي نقارن نفسنا ببلاد بره اللي هو يعني سان فرانسيسكو هو لازم منه احنا عندنا مشكله ان احنا مش بنتقن الجوده بتاعتنا كويس وده بيجي على اساس ان احنا مش بندي فرصه لل testing معقوله وده بيجي برضه عشان احنا مش منظمين فبنلحقش الديد لاين فبنكروت في الاخر فبنلحقش نعمل تستنج وكل المصايب اللي احنا عارفينها بس هي فعلا فعلا فعلا حته ال testing دي في غايه الاهميه هي دي اللي انت بتجرب الحاجه وتجربها بطرق مختلفه وتجيب ناس تقعدهم في الاوضه وتخليهم يجربوا المنتج وتقعد تسالهم سؤال واثنين وثلاثه وتجيب ناس مختلفه الكبير والصغير الراجل والست البعيد والقريب كل الحاجات دي علشان تعرف تعمل testing محترم ولما تعمل ده انت بت... يعني لو عملتش ده هتبوظ الشغل اللي انت عملته دي حاجه مهمه بعد كده implementation معناها ان انت تبدا تطبق لان خلي بالكم حاجه ال testing اللي بتكلم عليه هنا ده مش بس ال testing اللي بيحصل آه، بعد ال implementation بتكلم على ال testing بتاعت الفكره اللي انت عملتها والاسلوب اللي انت خدته يعني نفترض ان احنا بنتكلم على الشوارع في مصر وان عندنا مشكله في المرور فبالتالي انت طلعت بفكره معينه وهتروح عامل prototype لازم توري الناس الفكره اللي انت طلعت بيها عشان تحل بيها المشكله دي هل هم مقتنعين بيها ولا لا؟ هل نالت اعجاب الناس ولا لا؟ لو مش كده يبقى انت عندك مشكله محتاج ترجع تاني وال implementation هو اللي بيسيطر ويطلع ال product ال brainstorming بيتعمل ازاي؟ اتمنى تكون انتوا كلكم عملتوا brainstorming ولو مش كده ده حاجه مهمه قوي انك تعملوها. اول مرحله انا quoting برجيسي اللي انا هوريكم هكلمكم عنه كمان شويه هي الهجايز اللي انا بقول لكم عليها دي. انت قاعد brainstorming لازم بنضحك لازم بنطلع بافكار وبنتلاعب ومفيش بقى كلام جد ومهم قوي قوي قوي ان اي فكره بتطلع في اي brainstorming session حلوه. لو الراجل المحاسب بتاعك اللي قاعد معاك في ال brainstorming session وطبيعي ان انت تقعد ناس من بره المجال مش هروح تقعد نفس ال designers وال developers في البرين ستورمنج سيشن محتاج تجيب تجيب ناس مختلفه لو تلعب بفكره حاسه يعني ابيض دي فكره متخلفه فشخ لا دي فكره كويسه لازم اي فكره ممكن يطلع افكار ثانيه منها ومش المفروض ان انت تنتقد اي فكره لان اول ما حد يقول لك فكره تقول لا لا لا دي لا لا مش حلو حتى لو مش شفتوش حتى يعني لا لا فاكس لو عملت كده بتخلي الواحد يفقد جزء من الثقه اللي عنده من الراحه اللي عنده بيبقى defensive شويه اول ما يبقى defensive بس فك بقى ام ال product ولا ام ال service اللي انتوا عايزين تعملوه ده حرق نار وهو قاعد يركز في ازاي ان هو ما يبقاش فاهم منظره الباس فده مش ده اللي احنا عايزينه فاهم فهي الفكره ان انت لازم تكون الدنيا كده لطيفه واي حد يقول فكره تمشي فيها ممكن يقول ممكن حد يطلع بفكره تبقى فكره وحشه بس مش هقول انها وحشه بس في كلمه اتقالت حد تاني سمعها غلط فتلعب فكره تانيه جامده جدا وده شيء طبيعي ولو انت سبت نفسك في ال open mode كده ومريح نفسك جدا و John Cleese من الكلام ده لو اتفرجت على الفيديو بتاعه هتلاقي ان انت مع الوقت بقيت شاطر قوي في ان الافكار الحلوه بتجيلك لان انت طول ما انت مقفل بسبب ما الافكار مش هتجيلك سبت نفسك المفتوح كده و open والدنيا زي الفل هتلاقي الافكار بدات تجيلك اكتر بكتير وهو ده اللي لازم تركز فيه ما تحكمش على حد ما تقارنش يعني ما ينفعش مثلا وانت في brain session حد يقول انت ممكن يحصل كذا كذا فيقوم التاني يقول له اه بس انا عجباني الفكره الثانيه اكتر هو ما قالش حاجه سلبيه بس انت قارنت ما بين اثنين خلقت جو منافسه جو المنافسه ده جو راس مالي زباله لا احنا مش عايزين ده احنا عايزين ان احنا مع بعض بنطلع بافكار وبنساعد بعض فلما يجي لك انت ال ال ال حد ما تقولش دي احسن من دي تقول اه دي كمان حلوه فكرت كذا جابت كذا وعاده في اي برين ستورمنج سيشن انا شايف دي وجهه نظري الشخصيه مش حاجه علميه الكلام ده كله معظمه يعني سرقه من النت وبتاع بس انا وجهه نظري الشخصيه المفروض يكون في حد في القعده مسيطر الراجل اللي مسيطر ده هو اللي يعرف ان لما يلاقي حد داخل بشكل سلبي شويه يقوم ملمم الدور فاهم يروح آه، رامي نكته يقوم مسكت الراجل ده وحتى يخرجه مخرجه من الاوضه عشان يكمل العمل لان انت لو سبتها كده ممكن الناس بقى تخش تمسك في بعض وتضرب في بعض مش هتعرف تطلع باي نتيجه انت عايز انك في فتره ساعتين تطلعوا بكل الافكار الحلوه عشان تعرفوا تشتغلوا بعديها وانسى التطبيق انسى التطبيق يعني لما حد مثلا وانت بتتكلم حد يقول اه طب بس احنا ممكن نعملها احنا يعني مثلا كانت طياره ونازله يروح حد قايل ايه ده؟ انت فاكرنا ايه يعني احنا مش ورنر براذرز لا يا عم سيبك من الموضوع ده دلوقتي سيبك من التنفيذ التنفيذ ده بيحط عليك قيود وانت لو سبت نفسك تطلع بافكار كويسه هتعرف انك تنفذها ده بالنسبه لل brainstorm حد فيكم طب محدش عارف مونتي بايثون ودي انا مش شايف قشطه يعني، بس حد فيكم يقدر يقول لي الصوره دي من امتى او من فين في اي حد يعرف الصوره دي اي حد شاف الصوره دي قبل كده مفيش ايوه انت ايه المحله الصوره دي من المحله من مصنع المحله للغزل والنسيج طيب حد يقدر طيب يخمن كانت سنه كام 80 لا ما تقولش سنه شهاده نعم مش 2008 كانت قبل 2008 2006 2006 بالظبط 2006 يعني في عز حكم مبارك وعز قمع العسكر وقمع الحزب الوطني ورجال الاعمال وكل الكلام ده عندك الاف مؤلفه من عمال المحله عملوا اضراب رهيب في ديسمبر 2006 الفكره بقى ان انا شايف ان الاضراب ده اي اضراب عامه بيمشي بنفس البروسس اللي احنا بنتكلم فيها الاول بتحدد المشكله مشكلتنا ان احنا بناخد 400 جنيه في الشهر 500 جنيه في الشهر بنشتغل ست ايام في الاسبوع بنشتغل 12 ساعه كل يوم مش متثبتين لو حد عمل غلطه بترمي في الشارع بنتعامل معامله زباله مفيش اي تامينات علينا لو حصلت لو حصلت اي حاجه لو واحد سرعه إيه- إيه، قطع من المكن اللي هو شغال عليه ولا ولا بيفرق معاهم ده بالعكس لو لو اتجرح وجرى له حاجه فمش قادر يشتغل بيرموه في الشارع كل ده ده حددت مشكله المشكله ان احنا مش بنتعامل كبني ادمين مش بناخد حقنا المشكله دي هتتحل ازاي؟ لما ناخد حقنا فعلا ولما يكون في كرامه انسانيه ولازم منها. حددت مشكله بدات تعمل ريسيرش طب ايه العمل؟ إيه الناس الثانيه عملت ايه؟ ومن هنا تيجي فكره اه طبعا الناس عملت اضرابات في ناس قبل كده كانوا متبهدلين فراحوا اتحدوا مع بعض لان في مثلا مره راجل طلع الراجل بيطلع صاحب العمل يقول له انا عايز مرتب افضل انا عايز احسن وضعي يقول امشي من هنا قبل ما نكبر بره في الشارع فبالتالي بيلاحظ ايه ده طب ما انا بدل ما ابقى لوحدي ابقى مع بقيه الناس ولو احنا مع بقيه الناس مع بعض فجاه بقينا اقوى بكتير وهنا نرجع لفكره الميرمريشن نرجع لفكره طائر الزرزور اللي هو كل واحد لوحده مش هيعرف يعمل اي حاجه من الصبر بس طول ما هم مع بعض بقوا اقوى بكتير رغم ان هم اصلا كل واحد فيهم اضعف فبالتالي بيشتغلوا مع بعض وانا الكريتيف بروسس بتاع ازاي هنعمل اضراب ازاي هننفذه وايه الخطوات اللي هنتخذها ودي فيها ابداع عالي جدا ممكن يكون احنا ناس هنا مثلا مطلعين اكتر شفنا اضرابات بتحصل في جميع انحاء العالم ممكن يكون في ناس منا سافروا في حتت مختلفه فبالتالي انت الابداع عندك عندك exposure اكتر بس انت لو حد ما شفتش الحاجات دي قبل كده بتتطلب منك درجه من الابداع ومن الوعي كبيره جدا علشان تقدر ان انت تاخد خطوه زي انك تعمل اضراب واسع في 2006 في عز حكم عسكر وحسني مبارك. فبالتالي دي آه، دي هي ده ده, ده اللي حاصل ان هم الاضرابات اللي حصلت دي كانت طبعا ناجحه جدا طبعا كان في خسائر كبيره بس برضه كان كان اضراب ناجح بس الناس دي عرفت المشكله واشتغلوا عليها ووصلوا للحل هو ده الكريتيف بروسس كنت عايز اوريكم سريعا سكيب فلايت دوت كوم الموضوع ملوش علاقه بالاضرابات قوي بالعكس مختلف عنه تماما بس الموقع ده كان عرفني عليه واحد اسمه عمرو اسمه عمرو ايه يا طارق؟ عمرو بص عمرو هجيب لكم اسمه بالظبط بس هو عرفني على الموقع ده والموقع ده انا شايف ان هو من احسن سعيد سعيد عمرو سعيد حاليا شغال مع Q Soft واد دماغه نظيفه جدا جدا كلكم اتعاملتوا قبل كده مع شركات الطيران وشركات آه، آه، السفر والرحلات والناس منه وطبعا اشهر واحده هي Kayak. Kayak بتعمل كل حاجه من فنادق لطيارات آه، لكل حاجه ممكن تتخيلها وتظبط مش عارف ايه وانا بحب Kayak بالنسبه لي احسن خدمه موجوده في العالم بس فلايت دوت كوم بقى هو ده اللي يتقال عليه ودي العيش عند خبازه الناس بتخش على الموقع ده عشان هم عايشين في لندن، لندن فيها خمس مطارات، ما فيهاش شمس غير خمس ايام في الشهر في السنه، بيكرهوا عيشتهم، بيحبوا انهم عايشين في لندن عشان في فلوس كويسه بس خارجين عشيتهم وعايزين كل weekend يخلعوا من لندن يروحوا اي حته ثانيه اي حته فبالتالي بقى عندك اسكيب فلايت دوت كوم اول ما تفتحه بتقول بس انت هو كان اهانه كام؟ الويك اند اللي جاي انا عايز امشي عايز امشي من لندن يا ريت من مطار كاتوك واحد من الخمس مطارات اللي موجوده وانا عايز حاجات فيها اكل حلو و nightlife. واكل حلو وحاجات رومانسيه عشان اخد معايا المصري فده ده اللي انت ده اللي انت عايزه عملت القرارات دي يروح هو جايب لك نتائج بص بقى ال website عامل ازاي هو البروجيكتور هنا معلش آه، مش doesn't do it justice مش المفروض يبقى wide screen وحركات وبتاع فتخيلوا معايا واللي قاعد على اللابتوب يا ريت يفتح escapeflight.com عندك الصور قاعده بتطلع من الاماكن الجامده قوي قوي قوي اللي انت ممكن تروحها ال weekend ده او ال weekend اللي بعديه بالكتير قوي من لندن عبقريه لا تقول لي بقى هات لي فندق هات لي مش عارف اجر عربيه لا انا عندي وزن زياده لا انا عندي مش عارف ايه هي مش كده انت بتروح على المخبز عشان تجيب رغيف عيش انت داخل على الموقع ده علشان تقول له يعني جيت هذا رهيب بعد كده معمول بقى طبعا visuals كبيره قوي لان انت ايه اكتر حاجه هتقنعك انك تروح بلد غير ال visuals انا ممكن اكتب لك paragraph على قد ايه باريس آه، هتحس هتحس انك عايش في عصر روميو وجولييت بس تتخلف انا مش هقعد اقرا انا انا عايزك توريني الصور والصور بتغريني وعليها سعر انا اقدر ادفعه هدوس عليه وادفع واطلع <laughs> واطلع من من لندن بالظبط فرنسا لو تعمل له طبعا بعد كده اول ما تهافرد هي كده بيأكل بشكل لطيف واول ما تهافرد يقول لك ليسبن هتمشي من مطار هيثرو ب 217 وهتمشي الساعه كذا اداك المعلومه لان انت خلاص انت يو انترست انت شفت الصوره عجبتك ليسبن حطيت الماوس اداك المعلومتين المفيدين طب يلا تروح دايس عليها وطلع credit card تخلع من لندن شايفنا فكره عبقريه صراحه وبعد كده مقسمك ال destinations سانيس destinations طبعا احنا هنا في مصر مش فاهمين يعني ايه سانيس destination يعني وات از ساني ديستنيشن بس هم اتلانتن actually هم بيهرشوا فطبعا هم بالنسبه لهم اول ما يخش ايه البوفرا بارك ما عندوش اي فكره دي ايه بس هي فيها شمس و200 جنيه سنين يلا هروح اقضي weekend هناك فاهم جامد قوي easy to reach destinations مش عايز ان انا اقعد اعمل ترانزيت ولا مش عايز اقعد اقعد اربع خمس ساعات مش عايز اضيع وقتي مش عارف ايه ده انا عايز حاجه في الميعاد المناسب توديني على طول فانت بتيجي هنا انا همشي من لندن بس عندك المطارات تختارها وبعد كده بداوا يتوسعوا لمدن ثانيه بس انا شايف ان توزعهم للمدن الثانيه غلط في حد ذاته ان انت كده خلاص بدات بقى بجنب بكمل بس فتحت واحد بتاع سندوتشات وبتاع خلاص بدات فتحتها فهمت ركز ركز في العيش عندك بعد كده التاريخ next weekend على طول او more weekends تروح على ال weekends اللي بعديها بعد كده عايز بالسعر ولا بالحاسب ولا بال weather <laughs> طبعا مش طبعا عمري ما هتخيل ان واحد ممكن يدور على destinations based on weather وال weather كل ما يبقى احسن كل ما يطلع اعلى في ال results عمرك ما هتلاقي ده في كاياك كاياك ده موقع اجمل موقع في التاريخ واكسبيديا و Travelocity كويسين بس كاياك طبعا احسن بس انت ما عمرك ما بتروح مثلا سورت باي برايس سورت باي سكتشل سورت باي ويذر ويذر جو هو بقى هنا عاملها انا شايفها عبقريه الصراحه مش عارف لو انتوا معجبين بيها زي ما انا معجب بيها ولا لا بس هي جامده فشخ وبعد كده عندك انت تختار حاجتين حاجه او حاجتين من الخمس حاجات عندك culture food hidden gem nightlife outdoor طبعا نوعيه السفر اكتر من كده بكتير بس هم قعدوا يركزوا يشوفوا الناس اللي عايشه في لندن وال young professionals اللي بيشتغل في بنك ولا بيشتغل في شركه تامين ولا لا الناس حياتهم تعيسه عايزين ياخدوا weekend away ايه الاختيارات اللي عندهم؟ فمش هحط لك مثلا حاجه زي ال shopping لان مفيش حد از جونا اسكيب لندن يجو الشوبينج ذاتس ستوبد انت اصلا في لندن عندك كل ال shopping اللي انت عايزه فعشان كده هم جابوا الحاجات اللي انت عايزها وانت بتقول اول واحده وثاني واحده ان يو جو موقع عبقري الصراحه عايز ارجع اتكلم بقى على حته البروتايب انا لو طولت قولوا لي عادي انا لا لا انت لذيذ البروتايب آه، انت قلت كده بس عايزين نسمع منك <laughs> ال prototype. ال prototype ده ممكن يبقى as detailed or as basic as you want it to be يعني في ما ينفعش تكوني مثلا ممكن في حالات معينه ال prototype يبقى حته ورقه نادرا بس ممكن ممكن في حاله ثانيه ال prototype يبقى full-fledged app بلينكات معمول ب Bootstrap مثلا آه، الناس هنا اكيد في ناس ال developers وال designers هنا عارفين ايه بوت ستراب تو جيت اب اند ممكن بس مش شرط ان يكون على حسب فانت الفكره انك بتعمل البروتايب بتاخد اراء الناس بتوديها بيجي لك feedback بتصلح المشاكل دي تخلص البروتايب ده وتخش على المستوى اللي بعديه فانت اول بروتايب خالص بيبقى هنا في مخك كده وانت بتفكر بعد كده البروتايب اللي بعديه بتبقى كاتب على ورقه بعد كده بتبدا تخش على more details لغايه تخش على الفوتوشوب على Illustrator وعلى تطلعه في ال browser بعد كده مش عارف ايه كل ده انت بتاخد نفس البروتايب فانت المفروض ان انت بتبدا وبتقعد تمشي على الخطوه اللي بعديها الفكره ان انت عندك ثلاث عناصر مهمه قوي وانت بتعمل بروفايل. سوري ما كانش قصدي اعمل كده بداية. اول واحده هي إيه؟ ال visual إيه؟ هل انت عايز ان تكون الصور بدقه وبالتفاصيل ولا سكتش سريع لو انت بتقدم حاجه خدمه مثلا آه، هتعمل اب يعمل حاجه مع المرور مثلا يبقى مش شرط ان انت تكون الصور باينه قوي بس حلو قوي ان انا اشوف wireframe الزراير موجوده فين وايه اللي هيطلع لان انا كده مش بحكم على المكان ده على الاب ده شكله حلو ولا لا مش ده احنا مش في المرحله دي بس ممكن في نفس الوقت تكون انت عامل app مثلا زي بتاع Escape Flight وان انت actually عايز تعمل visuals عشان تبين لا بقول لك ايه انت لما تخش تلاقي في صور كبيره قوي بحاجات جميله جدا كلها مشمسه انتوا خدتوا بالكم ما فيش ولا صوره بالليل في ال website بتاع Escape Flight ما فيش ولا صوره ليليه لان لو ليليه الراجل من لندن من نفسه هيشك ان البلد دي فيها الشمس فانت هو جايب لك كل الصور مش مثل فده جزء مهم قوي قوي قوي من الاب اللي بيعمله فبالتالي من الاول في ال visual حاطط الصور هنا فانت لازم تحكم عايز يعني فين على ال spectrum ده نفس الحاجه مع ال functional هل هتحط مثلا static page وال links مش شغاله؟ هل هتحط slide ولما تدوس على اي حاجه ياخدك على ال slide اللي بعديه؟ وهل هت... ولا هل هتحط الاب كله وبعد كده لما تدوس على حاجه توديك على الصفحه دي فعلا كده يبقى انت رحت from not functional خالص to extremely functional and you have to decide if it's not relevant استخدم اقل حاجه لو احنا يكفينا ان الاب بتاع المرور ده مش مهم ان هو يكون شغال بس انا ه slide فياخدني اكني دوست على زرار من الزراير تمام ده كده مش functional بس كده تمام كده قدرت اشوف عامل ازاي انما لو انت عامل اب اللمسه فيها ليها response معين وده مهم قوي في الاب بتاعك يبقى لا لازم توريني ده يبقى انت في البرودكت functionals, you're going to be at an advanced stage. بعد كده عندك ال content هل تحط لورد ليبسون شويه تاكس كده ملوش اي لازمه وتحط شويه مين؟ انا شخصيا واحد انف شويه لما باجي اشتغل في اي layout في اي حاجه زي كده ببدا احط تاكس يكون شكله منطقي، بحاول افكر الجزء ده هيكون فيه paragraph ولا هيكون فيه صفحه؟ هيكون فيه كلمات عامله ازاي العنوان هيبقى طويل ولا قصير وكلمات عامله ازاي التواريخ هتبقى معموله بالارقام ولا مكتوب التاريخ بالكامل فانت بتختار قد ايه ال content واقعي ولا لا تاني لو انت في بتاع آه، ال app بتاع مرور وانت بس بتبص على الريفيوز وعايز توري ان في حته مثلا فيها reviews ممكن تحط content اي كلام مش فارقه انما لو انت مثلا app that's content based يبقى البروتايب بتاعك انت عايز تحط امثله واقعيه حقيقيه لل content اللي هيبقى موجود ولك الاختيار في الثلاث عناصر دول وانت بتعمل بروتايب ابو الجيس بعد اذنكم آه، استاذن بس منكم سافر ابو رجيس مكتوب. جيس ده يو اكس ديزاينر عند البلانت واحد عبقري فشخ واحد جامد قوي هو اللي عمل معايا قعد يفهمني حاجات كتير قوي الحاجات انا بقولها لكم دي وهو واحد انا شايف ان هو شاطر قوي قوي في حته اندرستاندينج ذا يوسف انه بيعمل حاجه صعبه جدا ان هو واحد لو قلت له على ال latest apps مش مش هتكون معاك في السجن يعني هو مش مهتم ما عندوش فيسبوك ما بيخش على تويتر غير لما حد يكون بعيد في لينك بتاع واحد مش بتاع جو رخيص ده من الاخر ده واحد بتاع شغل فنادق يعني ده واحد يعرف ان هو يشوف الخبر او يتفرج على الفيديو اللي بيوري له الحاجه الجامده الاكتشاف الجديد في ازاي تتعامل مع ال user وازاي تاخد وتدي معاه والاكتشاف الجديد كده بس لو قلت لي اب جديد بص ده جامد قوي واخد من فيسبوك الجو ده كله رخيص ولا بيهتم بيه بس بعد كده يلاقي ان في طريقه جديده عملوا بيها زرار معين فاكتشفوا طريقه جديده في ازاي ال user يقدر انتراكت مع الاب فهيهتم بيها عشان كده انا شايف ده شغل شغل مفيش تهريب فانا كنت حبيت احيي برجيس بس في ال presentation ده الفكره بقى ان احنا خلاص we're very creative بقينا very productive عرفنا ازاي نطلع بالافكار ازاي ننفذها وازاي آه، نعمل البروتايب ونطلع بحاجه شغاله ون test. الفكره بقى انك ما تنساش هدفك انت مش هدفك انك تطلع لك بسبوبه ولا هدفك انك تعمل startup عشان تبيعها ولا هدفك عشان تدفع لك بفلوس فبعد كده تروح فيجاس وتكتشف اللي انت تعيس هدفك هو انك تغير العالم ده علشان يبقى العالم المناسب بالنسبه لك عشان تبقى انت مبسوط وانت فيه حد يقدر طبعا كلنا عارفين ده فين بس حد يقدر يخمن ده في انهي شهر او في انهي فتره 28 لا مش 28 ده 28 كانت اكتر من كده بكتير هو actually 19 نوفمبر 2011 طبعا محمد حفظ اولى بس ده كان actually 22 نوفمبر 2011 بالظبط اليوم ده بدون منافس من اسعد ايام حياتي الاخوان قالوا يعني علينا اه الاخوان قالوا علينا بلطجيه وراحوا يجروا ورا الكراسي والسندوقراطيه والكلام الفارغ بتاعهم العسكر كان بيفهم بيحمي وبيظبط الداخليه والداخليه قاعده بتضرب في عيوننا وبتقتل فينا مفيش اي حد بيحبنا الناس كلها بتكرهنا بتقتل فينا وبتدعكنا واحنا كنا ضعاف جدا وكنا قليلين بس او احنا ما كناش قليلين هم فهمونا ان احنا قليلين بس الاختلاف بقى ان احنا عملنا زي العصافير اللي في المرمريشن واخدنا بالنا ان احنا واحنا مع بعض اقوى بكتير ومنظمين اكتر بكتير وهم ما يقدروش علينا وده اللي حصل بالظبط في 22 نوفمبر الميدان كله بيهتف ارحل ارحل لطنطاوي وعنان وربنا الانتخابات كان بعد خمس ايام ولو خدنا سنين ان احنا فينا ان احنا بلطجيه ومأكولين ومدرسين ولازم منه ومع ذلك كنا كل الناس دي ولغايه دلوقتي بحاول افهمك انت عسكري يا ما فيش في النص لا ده كلام فارغ انا في النص احنا اقوى من كمان فبالتالي دي كانت حته change انت لما بتعمل app انت بتحاول تحسن المرور بتحاول تقلل من التحرش بتحاول تحسن يزيد ان شاء الله تكون بتحاول تحسن من نفسيه الناس عشان تهرب من الجو الكئيب عشان تعرف انها تبقى هي سعيده في حياتها دي كلها حاجات انت بتحاول تغيرها علشان يبقى عندك مجتمع انت مبسوط بيه لو انت كل اللي بتفكر فيه ايه الحاجه اللي هطلع بيها في سبوبه روح اشتغل عند شركه بترول في الخليج انما لو انت عايز تعمل بقى آه، startups وعايز ان انت تبقى entrepreneur وعايز تغير الدنيا يبقى انت بتفكر مش في الفلوس السكوبه على طول انت بتفكر في ازاي هتغير الدنيا عشان تبقى انت مبسوط بيها. بس آه، بس كده متشكرين قبل ما امشي بس حد يعرف تايم دي من امتى؟ يبقى عيب قوي قوي قوي لو مش عارفين السؤال دي. بعد التنحي وقت التنحي ده طبعا بعد لا يا عم لا ده في عز عز المبارك 2006 مش 28 قبل قبل الثوره 2006 برضه لا بعد 2006 بس حلو 2008 مين قال؟ صح يا جماعه اللي قال 2008 ما 2008 مصر اللي انت كنت قلتها قبل كده مصان العمال المحله في الغزل والنسيج برضه بص هو في طبعا عمال قطاعات كتيره بس دول من اكتر الناس اللي الهمونا كثوار وكعامه كبشر يعني اول ناس ياخدوا صوره مبارك ينزلوها على الارض ويدوسوا عليها برجليهم عشان قدروا يوصلوا لان الحياه التعيسه اللي هم عايشينها دي سببها في الاخر مبارك رغم ان الناس دي ما عندهاش تعليم ما عندهاش اي فرص عمل ولا فرص الحياه فالناس دي هتفضل طول عمرها انها تلهمني Musaura Mustafarianovna Čakarina. Aša liga.